Welcome to the Paradise Entertainment Productions and Aris Khan Films. This is my story of returning home. To the land of the eternal spring. A la tierra de mis raíces. Today I am going introduce the Paradise Entertainment Productions है क्या दरअसल ये एक प्रोडक्शन है कश्मीर की जो बड़े टाइम से काम कर रही है लेकिन लोग इसे बहुत कम जानते हैं क्यों क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम बाहरी करते थे सो so, मसला ये है कि जो हमारा ये प्रोडक्शन का है आपने देखा होगा आपने बड़े बड़े कश्मीर के फिल्म देखे होंगे जो टाइटल होता है एक पैराडाइज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन का जो टाइटल है वो बहुत एक ये समझ लीजिए आप एक प्लेटफॉर्म है लोग इस चीज़ की नीड में हैं मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कश्मीर में आर्टिस्ट लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं लाइक मैं कुछ नाम लूँगा उमर नज़ीर है इशफा कवा है बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो सॉन्ग राइटिंग करते हैं और उसके बाद उन पर सॉन्ग्स बनाते हैं लेकिन उनके एक प्लेटफॉर्म नहीं है वो ऑडियंस को गेन नहीं कर पाते हैं उसके कुछ रीजंस है क्योंकि कश्मीर में प्रोडक्शंस है बहुत सारी प्रोडक्शंस है मैं बहुत सारे नाम लेना चाहूँगा White Frame Productions the first Kashmiri production और उसके बाद है किंग्स जैक प्रोडक्शन और तीसरे नंबर पे है अरीज खान फिल्म प्रोडक्शन और जो चौथे नंबर पे है वो है कश्मीर के सबसे बड़ी प्रोडक्शन में एक प्रोडक्शन पैराडाइज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस दरअसल है क्या हकीकत मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ ये एक ऐसा प्रोसेस है हम बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हैं हमने देखा कि हम आउटसाइड जब गए तो वहाँ पे हमें बहुत बहुत बार ये सवाल आए कि आप आप कश्मीर से किस प्रोडक्शन से है सो so, प्रोडक्शंस का जो कश्मीर में सिलसिला है वो बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं प्रोडक्शंस को और प्रोडक्शंस होती क्या है लोग जानते नहीं हैं हकीकत की बात ये है मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ बस ये कहना चाहता हूँ it's the first production from Kashmir जो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक आपको सैर कराएगी जिसमें आप देखेंगे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आएंगे बैक टू बैक हमारे वेब कमर्शियल सीरीज़ बहुत ज़्यादा